Efendim? Ne dedin? Ben kim miyim? Reklamcıyım. Sen kararsız kaldığında ben senin için çalışan bir ikna sanatçısıyım. Sen bazı şeylerin değerini anlamadığında ben değersizi değerli kılarım. Sen kendini yanlış ve unutulmuş hissettiğinde ben çirkini güzel yapanım. Sen bu dünyanın karanlık kısmıyla baş başa kaldığında ben mutsuzu mutlu yapanım. Hatta gerekirse oho çok mutlu yapanım. Sen seçenekler arasında kaybolduğundaysa sana ihtiyaç yaratanım ben. Seçim yapmanı sağlayanım. Ben, ben, ben, ben, ben. Düz gibi aldın mısın? Tamamen faiz. Bu videoyu satın alabileceğini biliyor muydun? hiçbir işine yaramayacak bu harika video şimdi sadece ve sadece 2.99'a.